1, 2, 3. سر بردن جان یک سر نمی به مهر فروش را ای ساقی گل بیا بیاور باده رنگی که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرم که فکری در درون ما از این بهتر کوه تاج سلطان